you Hai YouTube, saya Sean daripada Blastermania. Hello, kita berjumpa kembali pada hari ini untuk satu lagi unbox. So unbox modelnya memang baru-baru ni banyak sangat lah AK. So ini pun tak lain tak bukan adalah gel blaster jenis AK. Tetapi sebelum kita bermula ada pengumuman sikit. Uh, yang pertamanya kalau anda baru saja mengikuti channel kami, uh, ah, sekaranglah masanya untuk subscribe ya. So tekan button subscribe, te tekan butang loceng uh, dan selepas itu uh, pengumuman yang seterusnya adalah ini adalah iklan. Iklannya apa? Uh, kita ada giveaway. Kita ada giveaway tetapi giveaway-nya macam mana? Anda kena tonton sampai akhir ya. Sampai akhir nanti saya bagi tahu giveaway-nya macam mana. Alright. So kita sambung dengan uh, unboxing kita. So model yang kita ada pada hari ini ini dia. Wah. Wish. Okey, dah memang dah agak lama lah dah dapat model ni. Cuma adalah Sean ni malas lah dia. Dia dah mula malas lah. Dia malas lah nak buat review. So, modelnya daripada brand Renxiang lah. Renxiang yang memang terkemuka lah dengan dia punya blowback uh, AK yang memang kuat sebelum ini. So, ini juga model adalah uh, daripada Renxiang dan modelnya adalah AK102. So kotak dia memang menarik cuma tak tahulah kenapa dia tulis O 5 tapi memang gel blaster ya. So ada nombor pattern dia kat sini. Ah dan 18 tahun ke atas ah. Bukan 14 tahun lagi, 18 tahun ke atas ah. Alright, so kotak dia menarik lah ada warna merah, biru, hitam sikit. Jom kita lihat isi dia macam mana. Oh, nampak tak? Ini pun dah cantik lah ni. Walaupun dia dah lekat kat sini tapi kalau dia boleh keluarkan best lah boleh jadi uh, wallpaper ke apa kan tampal kat dinding ok so besar lah kotak dia kena adjust-adjust sikit lah ok mula-mula memang ha, ni AK102 dia ada bagi user menu sebel, seperti sebelum ini yang memang dia siap ajar lah semua daripada cara masuk bateri cara buka Mac cara nak uh, buka seluruh ni seluruh blaster ni artinya disassemble dia memang dia lengkap ah so kalau anda dah dapat uh, model ni nanti pastikan jangan hilangkan menu yang ni ini penting ah so apa-apa cara lah saya rasa daripada A to Z lah macam mana nak buka dan pasang balik pun ha macam tu lah dia ada okey jom kita lihat ha tengok kotak dia kali ni lain dia ada berbulu-bulu sikit tapi memang dia plastik lah tapi dia berbulu-bulu sikit lah sedap ada uh, ayat AK102 kat sini. Jom kita lihat secara cepat ya. Oh, dia punya bat ini besi ya. Kalau anda dengar bunyi dia. Dengar tak? Huh, sakit jari. Besi ya, seketul ni besi. Lepas tu dia ada mag. So mag dia kali ni uh, lain sikit cara review dia. Tapi memang uh, semua rengsiang dia berkongsi Mac yang sama lah. Kalau anda ada Mac yang lama, boleh pakai. Dan ini jenis baru, dia macam ni. Kena tarik di sini, baru boleh buka. Ha, dia macam ni. Nanti saya tunjuk secara dekat lah. Alright. Lepas tu ada ni lagi. Ha, dia bagi satu box lagi. Fuh. Macam premium lah sudah. Sudah premium lah. Okay, apa yang ada dalam box? Uh, ada charger ada allen key dan ada satu pin pin ni untuk ikatkan dia punya bat lah ada satu gel gel ball satu pack kecil gel ball 7 ke 8 mm eh. ah ha. lepas tu ada bateri dan ada cermin mata keselamatan ini dah selalu kata ah kena pakai sentiasa semasa dalam permainan ataupun di kawasan permainan tapi try lah beli yang sesuatu apa yang lebih berkualiti lah ini macam barang murah je ok so bateri dia dia tulis large capacity lithium battery. Kita tengok-tengok sikit lah. Okay. Alright, so battery dia menggunakan uh, connector jenis Tamiya, mini Tamiya. Uh, 11 volt, 11 volt dan battery ni gemuk lah. Walaupun dia pendek dia gemuk. Dia tebal lah, tebal, gemuk ni rasa uh, daripada Rensiang lah ya memang khas untuk jenis AK lah sebab AK kan battery compartment dia tu pendek dan kalau nak masukkan battery besar-besar memang tak muat so memang ni dibuat khas lah tengok dia tebal lah right dan tak lain tak bukan hero kita pada hari ini ya Ooh. ni AK-102 jenis tactical ni wow Tengok dia punya muzzle Oh, besi lah ni Dengar tak bunyi Ting, ting Uyo oh, Cantik lah Dan macam AKA bunyi pula Okay Alright, so kita tukar angle sikit Untuk uh, close up, close up Okay, so kita dah sampai di sini Mula-mula kita tengok Dia punya bat lah Ni memang daripada besi ya. So, nanti ada satu pin Kena masukkan pin lah Selit je ni bahagian sini selitkan pin tu so ni memang besi ya berat lepas tu kita tengok mag dia alright mag dia memang samalah sebiji dengan uh, mag yang lama artinya dia punya clip sini lah walaupun design dia lain sikit tapi memang dia tetap boleh gunakan mag yang lama ataupun anda nak dapatkan mag baru pun boleh dan cara nak masukkan gel bow bukan tarik di sini ke tarik di sini sini anda perhatikan ini ya ha, sini tarik ni keluar tarik tarik dia keluar dan tolak ke atas ha, so anda boleh masukkan jabur di sini time tutup pun sama tutup anda kena tarik sikit baru boleh masuk dan masukkan dia balik dalam tu ha, macam tu alright so battery ha, ini battery dia battery 11 volt lah 11.1 volt 2000 mAh tak sure lah betul ke tak 2000 mAh tapi dia memang tebal nampak tak ketebalan dia dan mini Tamiya Okay, So berbalik kepada kita punya hero ayah. Ya. So saya try pasangkan dia punya bat dulu So bat dia di sini Sini ya tempat ni nampak So selitkan saja Alright Okay Orang-orang macam ni lah Dan yang ni anda kena ketuk-ketuk sikit lah So saya tak adalah ketuk-ketuk saya selit saja Lagi masuk Okay, sepatutnya anda kena ketuk lah Tapi saya rasa cukup lah dia boleh hold Sudah boleh Dan ini boleh lipat lah Anda tekan button ni untuk fold kan dia Lipatkan dia Dan di sini ada satu clip Ini pun metal Ini pun memang metal So dia banyak jugalah agaknya part metal ha, Macam ni lock Nampak tak? Okay Dan kalau nak pasangkan mat Memang semua AK sama lah Kena serong Bahagian kiri dulu Baru boleh ke kanan Kiri Kanan ha, Macam tu Lilis Alright Jom kita lihat secara dekat lah So Ini dia punya lilis tu Besi Dan ha, Ni pun besi lah sekarang Dia punya uh, Fire selector Dia punya uh, Trigger guard besi banyak juga lah part besi dia punya yang ni um, dust cover ni pun semua besi cuma atas ni bukan nylon ini pun nylon ha, ini pun besi eh bukan ni nylon ha, nylon yang lain semua nylon ha, ni besi ni besi manzo ni pun besi manzo dia menarik lah kali ni nampak oh, dia gemuk lah Okay. ini pun besi rail atas, kiri, bawah atas, bawah, kiri, kanan okay. ada tulisan-tulisan sikit kat sini ha, ni memang standard lah untuk uh, ah, AK punya mount scope dia so kita masukkan bateri lah ini pun boleh aja adjust kita masukkan bateri bateri pun seperti yang dulu punya anda kena yang ni ini ya kena naikkan dia, keluarkan dia. Ha, macam tu. Battery kita masukkan. Nanti kita test fire sikit. Try fire lah. Okay. Boleh tak lah sorok? Tebal tu. Gemuk battery dia. Okay, check kiri kanan, tutup balik. Okay. So, seperti uh, RX AK sebelum ini, dia memang kena masukkan Mac. Lepas tu tarik charging handle baru boleh shoot lah. Sekarang kalau anda, anda lihat tak boleh ya. Dia memang tak ada tak ada apa-apa. Nampak tak walaupun tarik pun tak ada. Kena masukkan mag juga. Okey. Masukkan mag dulu. Inilah cara dia untuk hidupkan dia. Masukkan mag, anda tembak pun memang tak ada. Lah. Nampak tak ada. Lah. Selepas masukkan mag, kena tarik charging handle. Baru boleh. Ha, ini auto. Kalau bawah ni semi ha, ada probet lah kuat tak? tak sekuat uh, ah, RX AKM sebelum ini tetapi consider kuat lah juga cuma tak sekuat yang tu dan bunyi dia sedap sebab dia ni besi ha, ni auto sebab dia 11.1 volt lah huh. perasaan memang best finishing memang cantik lah Okay, so sekarang uh, kita try timbang dengan ukur dia dulu ukur-ukur dia sikit ha. nampak kan total berat 2.142 42 gram artinya 2.1 kilo patutlah best sebab banyak metal part lah that's why dia berat perasaan di tangan memang full <laughs> sedap Okay, jumlah ke keseluruhan panjang termasuk muzzle dengan dia punya butt 85cm 85cm kalau dengan butt fold 60cm 85 full kepanjangan 60 butt dia fold dan bolehlah nampak tactical sikit oh, uh, bergaya betul memang best lah ok kita pergi kepada close up sikit lepas tu kita buat FPS testing Alright, so kita dah sampai di sini untuk FPS testing. Ini uh, Mac dia. Saya dah masukkan Chiaobo ah. Chiaobo ah di sini memang Chiaobo ah. Nampak? 7 ke 8 mm ah Chiaobo dia. Kalau Chiaobo anda tekan dia pecah ya. Dia tak bahaya ya. Alright, so sekarang kita mulakan uh, testing FPS. Masukkan Mac dulu. Okay, ada Mac Prime tak? Tak ada. Memang tak ada Mac Prime ah. So kita kena shoot dulu. Alright, dah. Jom kita mulakan ah. Sekarang semi Okay, eh, uh, sekarang kita try auto pula. Kerana dia menggunakan uh, 11 volt lah, so dapat dalam 15 biji satu saat lah. Okay, memang sama. Dan kalau anda boleh lihat, dia punya average lah. Average uh, tembakan dia 270 lah. FPS oh 26 27 memang consider best lah dengan dia punya uh, apa bentuk finishing lepas tu blowback dan dia punya FPS memang ini macam guys alright Okay guys, so itu dia uh, kita punya FPS testing dengan RX AK102 ni. So average memang dia dapat uh, 270 lah dia punya FPS so memang antara tinggi lah FPS dia dengan features blowback dia yang sedap di tangan tactical design muzzle besi macam ni <laughs> memang cantik lah memang cantik so kalau anda berpeluang uh, dan berbudget lah itu yang penting lah dan berbudget try lah dapatkan model RX uh, AK102 ni ini pun adalah model yang baru lah. Baru saja dikeluarkan tak lama. So memang terbaik lah. Dan uh, kepada anda semua yang baru saja mengikuti channel kami, sekaranglah masanya untuk anda subscribe lah. Tekan button subscribe dengan butang loceng. Dan okey, uh, mula-mula uh, uh, awal ataupun permulaan video tadi, Sean ada bagi tahu kan kita akan buat giveaway. Tapi dengan syarat, senang saja. Uh, dalam masa seminggu, kalau video yang ni dapat men, uh, ataupun video ni mendapat like seribu like seribu like ah untuk video yang ni siapa-siapa yang tengah tonton ni tekanlah like tu okey dan subscribe tekan like dapat seribu like saja kita akan buat giveaway dalam seminggu okey kalau dalam seminggu pun tak dapat like artinya anda tak sukalah model ni so tak bagilah kalau memang anda minat tekan like dan komen nak komen di bawah nak okey seminggu capai saja seribu like dan saya akan buat giveaway memang untuk modul ini Okay? alright saya rasa sampai di sini saja video pada kali ini kita berjumpa lagi pada video akan datang so jangan lupa untuk subscribe tekan butang loceng tekan like dan juga komen nak alright saya Sean daripada Pastor kita jumpa lagi pada video akan datang bye bye